买一瓶易开罐的，让你可以快速的帮自己补一下运气。再来就是在礼拜二的部分，我们会逢到的是诸神朝天。那诸神朝天的话，也会意味的是说，神明都会回到了天上呢，跟玉皇大帝呢禀报事项。因此呢，礼拜二、礼拜三跟礼拜四这连续三天呢，老师会建议是不宜到庙宇去做还愿的动作的。 同时，这三天呢也会是连续三天的大偷休日，因此家中如果有需要做移动家具的部分，也可以适时的去做调整防卫。另外呢，在礼拜三的部分呢，老师刚刚有提醒了，如果呢有要移动的部分呢，家具的部分特别注意一下方位即可，不要动到沙方，也比如说。 在我们今年的中宫的位置，尽量避免放东西就可以了。还有在礼拜四的部分呢，在当天呢，我们会逢到的是当月的月薄塔。号，所以老师会建议就是呢，呃，请荧幕前的朋友尽量呢，即使在当天呢，尽可能都是少取的，会是比较如意的。礼拜五的部分，我们会逢到的是一个新的节气，也就是在中午的。 这个十一点五十一分，我们会迎接春分，当天同时也是一个天愿日。老师建议我们在当天呢，可以做一个发愿的一个部分，但是这个愿呢要会发。今天的这个愿呢，老师会建议呢，大家尽可能不要发跟感情啊，或者是我想要发财这一类的，因为在这一天呢是不宜嫁娶跟开市相关的。所以，比如说我们可以发愿，比。 针对想功名的部分，又或者是针对希望能够呃学成的部分啊，类似这一类的东西，好可能会是比较好的。哦，又剩的是是求学或者是求子的部分，那这一类的法院可能就是能够心想事成哦。啊，大家不妨可以参考看看哦。另外，在礼拜六的部分呢，我们会逢到的是乌兔太阳阴日呢。 那我们的吉时呢，落到的是午时，也就是上午的十一点到下午的一点。当天同时也逢到的是董公选要的吉刻，是非常适合做交易纳财的。当天如果是有要交车啊，或者是交屋啊，或交交易的部分呢，都是非常适合的，大家可以斟酌的使用。再来就是。 礼拜天的部分，在这一天呢，是逢到的是我们的天罡月星。虽然在这一天呢，老师会建议呢，字面上看似是不是这么的如意的哈，而且会建议大家在当天呢是不宜食用牛肉的。可是这一天呢，有大力几件事情哦。首先，第一件事情是在这一天，我们可以为自己呢，就是修剪。 头发哈，比如说，如果您是有刘海的朋友，或者是男性的朋友，我们呢可以理发啊；女孩子呢是有刘海的，可以修剪一下我们的刘海呢，来除晦的，来为自己做开运哦，来让自己可以喜上眉梢。那如果您是除湿的部分，哎，这一天呢非常大力哦，尤其是在我们下午的时候哈。 磨刀哦，来让自己的厨艺哦可以更精湛哦，所以不妨哦在礼拜天的时候参考一下，让自己透过笔法还有磨刀这两件事情来开运。 再来，让我们来看一下在当周的运势，王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属鸡的朋友，第二名呢是属猴的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。但是呢，这三个生肖的朋友要注意喽，针对呢这一个运势的这个使用呢，对你来讲是必须有一个大前提，就是你是要有规划的前提状况下，你才能够拥有这个好运势。 所以你必须呢，要在周一的时候呢，就先列好你要怎么去规划，怎么样去做。那按照这样的步骤去做，去跑，那你的你才不会泄了气，不然你的底气呢就会一团散，像一团乱沙一样哦，不知道怎么样去超越，因为你想做的事情太多了啊，反而没有办法聚气哦。所以一定要一鼓作气的，好好把握你当周的好运势哦，才不会呢。 有了战力呢，可是呢却没有好的方向，好吗？再来，让我们来看一下个别的生肖运势状况，在当中有什么特别需要留意的方向。第一个生肖是我们属老鼠的朋友。首先，在这个礼拜，老师建议你要善用你的交际以及你的人脉关系。是时候呢，该请求人家协助或是需要人家帮忙的话，赶快调一下你的通讯录，叫出来。 谁谁谁，赶快来帮我一下吧！不要害羞。诶，过去呢，谁欠你人情的？有谁有交情的？赶快就请他们协助一下，没什么好不好意思的。另外呢，老师也会建议呢，在这个礼拜你要留意的天数是星期一哦。小心呢，小人就在你的身身后呢，咬舌根的哦。 另外再来就是你，我们的这个属牛的朋友，在这个礼拜呢，千万不要强出头。通常呢，你去强出头的东西呢，都会让你惹来一身腥哦。而且你在这个礼拜呢，要注意的天数相对的多，尤其是礼拜二、礼拜五以及星期天哦。所以老师建议你要修身养性，尤其啊，在这个礼拜，尽可能呢。 低声下气一点，尽可能不要呢太过的那个让自己太出头，让自己太过显眼，才不会呢招人嫌，知道吗？下一个生肖呢是我们属老虎的朋友，老师建议在这个礼拜我们可以多让自己呢沾一点异文的气息，来让自己怡情，这样的一个状况呢，也同时可以让自己的身心呢得到。 多一点的这个洗礼，让自己的心情呢可以快乐一些。那属老虎的朋友呢，你在工作上呢会相对的繁忙，所以呢你的这个倦态呢都会写在你的脸上。你会需要一点这样的一个译文呢，来让你自己呢有焕然一新的一个感觉。不然的倦态都写在脸上，别人看到你也很难开心起来，知道吗？ 好，那属老虎的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期三哦。下一个生肖是属兔子的朋友，在这个礼拜，哎呀，你的执行力相对的稍微弱了一点，总是要别人三催事情的，这样子呢，实在是有一点糟糕哦。千万不要把你的惰性变成了习惯哦。所以呢，老师建议你啊，要不时的提醒自己哦，不要太。 这个三满了，这个礼拜属兔子的朋友要留意的天数是星期四。下一个生肖呢，是我们属龙的朋友，在这个礼拜口舌真的是有点不断哦，太容易呢让自己火上就来了，然后就一直不断的指责别人的不是。你有没有想过，其实最大的问题其实是你自己呢？你要不要先检讨一下问题的根本来源，其实就是你自己。 不要再把问题推给别人了，好吗？属龙的朋友，先检讨一下自己吧。好，那我们属龙的朋友在这个礼拜留意的天数分别是星期四以及星期五，还有你的资金一定要好好的注意你的 cash flow，不要再乱动用喽，不然不到月底你就会透支哦。下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。 在这个礼拜，老师建议你要以退为进，不然呢，你会觉得我这个坎好难跨过去。怎么每个人都要跟我作对呢？为什么他们总是不能够为我多想一点呢？宿舍的朋友，不要再这么为难自己了，好吗？有的时候，退一步，海阔天空。你开心，我开心。过了这个坎，下个礼拜会更好。 那属蛇的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天，分别是星期三以及星期六。下一个生肖呢，是我们属马的朋友，在这个礼拜呢，又是一个费心劳力的一周啊，因为你会觉得要付出的，除了心思，还要付出我的劳力，这些时间跟金钱呢，真的是成了对比。成了对比，其实也还好，只要不是相差太多，那。 我们是可以接受的，因为过去你可能不用费出太大的力气，你就可以得到相对多的酬劳，所以你觉得太轻而易举了。所以属马的朋友，这个礼拜可能你会觉得比较累一点，但是其实还可以接受，好吗？那属马的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期天，所以老师建议你就窝在家里，让自己放假一天，休息一下吧。 再来，下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜是属于自由自在的一周哦，也就是可能家里没大人，比如说主管不在出差了，或者是在这个礼拜你的这个工作的这个发挥空间非常的大，比较没有什么人来约束你，但是请你自己要约束自己好吗？不要因为这样子你就整个 t e m p l e 就没了，就乱了。 不然后面你还是会出吃骨头的哦，好吗？那属羊的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期一。下一个生肖是属猴的朋友，在这个礼拜会逢到贵人的指点哦。那通常给予你的方向呢，是可以让你灵光乍现，让你有一个非常好的一个具体的方向，让你知道原来我是可以这么做的。那不妨呢。 多去听听别人怎么讲、怎么想的，或许你会得到不错的方向哦。属猴的朋友，在这个礼拜没有特别需要留意的天数。下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这个礼拜是双双得意的一周。你在乎什么？比如说感情，或是健康，或是财富，或是事业，你在乎什么，就得意什么。所以想一想，你在乎什么？ 那我们属鸡的朋友，在这个礼拜呢，要留意的天数是星期五哦。所以老师建议你的 Friday night 尽可能不要外出，因为比较容易会有车关哦。还有这个礼拜不要喝酒，酒后驾车是不好的哦。下一个生肖呢，是我们属狗的朋友，在这个礼拜是属于一帆风顺的一周，基本上大部分的事情都是一帆风顺的。 没有什么事情可以阻挡你，好棒哦！因为在这个礼拜呢，你的好运排行也是蛮高的。那属狗的朋友呢，老师唯一要建议你呢，就是在这个礼拜的气势呢，不要太过的强势，也不要太咄咄逼人。在用字的部分呢，尽可能要拿捏一下，才不会让别人觉得你有点仗势欺人的感觉。那再来就是在这个礼拜要留意的天数是星期二。 最后一个生肖呢，是我们属猪的朋友，在这个礼拜是属于左右逢源的一个状况，做的事情呢是蛮得心应手的，而且处事呢也相当的圆滑，所以老师建议呢，在这个礼拜，嗯，就是好好打拼的一周喽，而且你没有特别需要留意的天数。以上呢是针对在这个礼拜所有生肖要留意的部分。 再让我们来看一下感情胜利组又是哪几个生肖的朋友吧。首先呢，第三名呢是我们属马的朋友，第二名呢是属狗的朋友，而第一名呢是我们属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜，老师呢会建议你们呢，不要再。 爱在心口难开了，请你一定要鼓起勇气，把你的心声呢讲出来，不然呢，再再这样下去呢，对方会被你虐的不要不要的。其实两个人呢都是有想法的，可是如果你们再不行动的话，双方都快要憋到不行了，所以就只差默许了，知道吗？把把话说开就好了，那不妨呢就趁周末把。 对方约出来，可能就一拍即合喽，就差这么一下下了，好吗？加油！以上是这一周的生肖运势周报，我是金英老师。想要找老师咨询的朋友，请透过微信或者是老师的官网跟老师联系。我是金英老师，我们下周再见哦，拜拜。